Wir haben heute einen neuen Gast hier, den Mann aus dem Mülleimer. Ja, ich würde gerne an einem Spielen Programmierkurs teilnehmen. Ähm, welche Qualifikationen haben Sie denn? Ja, ich habe, wie Sie sehen können, die Matrix programmiert und dabei hat mir Bill hat mich sehr unterstützt und hat mir Kaffee gebracht, weil während ich programmiert habe. Ähm, was halten Sie von Open Source? Äh, Open Source? Hm, ähm, tut mir leid, wir können Sie leider nicht äh, in den Kurs aufnehmen wegen mangelnder Qualifikation. Mhm. Schade.